What's up, London? I Magnifique bien aujourd'hui pour une vidéo des personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, c'est une vidéo très très très très très très très spéciale pour tous les joueurs des K-Faction, le meilleur serveur PvP Faction de la planète. Donc déjà, avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que dans les commentaires, les amis, j'ai fait gagner 1000 points boutique à deux personnes différentes. Donc vous avez juste à laisser votre pseudo dans les commentaires, mettre un like à la vidéo et la partager avec un de vos amis et le tour sera joué les amis. Le tirage sera annoncé en début de vidéo de la prochaine vidéo, pardon. Le tirage, les gagnants seront annoncés au début de la prochaine vidéo. Waouh, eu de la difficulté là-dessus. Donc, maintenant, les amis, passons à, aux choses sérieuses. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous sur Cofaction qui sont tannés de se faire piller, ils en ont marre de se faire des bases full CQ et se faire toujours piller. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer trois techniques de faire trois types de bases qui sont quasiment introuvables. Donc, je dis, je garantis pas à 100%, mais disons 99% qui sont introuvables. Donc, on va commencer directement maintenant avec la première base, les amis, c'est la base Jungle. Pour vous montrer quelques exemples, les amis, j'ai trouvé quelques petites bases jungle. Donc, on peut voir ici, je sais pas à qui appartient la base, mais il est actif parce qu'il y a une potion juste là. On peut voir que le jeune homme, ici, garde ses protections 4, son obsidienne, ses items dans euh, le biome jungle, en haut d'un arbre. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que c'est très, très, très, très, très euh, subtil. Et il y a quasiment personne qui va vraiment regarder dans un biome jungle, les amis, pour trouver euh, des bases. Ensuite, c'est, je sais pas, je pense pas que ce soit dans le même biome jungle, mais j'en ai gardé un deuxième donc, euh, oh, ok, mais ça base plus là. Euh, merde, euh, ça sa plus là. Et il y en a un autre aussi ici, regardez, lui, il l'a fait un peu différemment. Lui, il a utilisé des coffres en éphilène, et c'est très important d'utiliser des coffres en éphilène, les amis, parce que ils sont verts. Lorsque vous êtes à l'extérieur, par exemple, comme ceci, c'est beaucoup plus difficile euh, de voir un coffre vert. Comme vous voyez, regarde, aux entours, on se dit, ouais, il n'y a rien. Tandis que si vous mettez un coffre bleu, un coffre en épidote ou quoi, c'est quand même vachement plus simple à capter en dessous d'un euh, truc comme ça. Regardez, par exemple, si on s'en va ici, on voit tout de suite que le bleu, est beaucoup plus simple à voir à travers les arbres que le vert. Et donc, ça peut vous faire... Euh, ça peut vous, vous, vous, donner les coordonnées de votre base. Ici, de toute façon, j'ai l'impression que c'est juste une base de potions. Ouais, c'est juste une base de PVP lui aussi, donc il utilise quelques pommes d'or, quelques trucs comme ça. Il y a quand même pas mal de stuff en fait, en fait. Ouais, il y a quand même pas mal de stuff. Notre ami est quand même assez riche. Donc, euh, voilà, je vais quand même reboucher sa base, donc je sais pas comment il fonctionne, mais la plupart des gens, ils la rebouchent comme ça. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans les biomes jungles, les biomes jungles sont tellement grands, il y a des arbres un peu hauts, un peu bas, et vous avez plusieurs options pour faire votre base. Donc, par exemple, comme vous voyez ici, euh, l'arbre, il est quand même assez haut, donc vous pourriez mettre, par exemple, juste un coffre ici, reboucher, ça serait assez, mais j'aime pas cet arbre-là, parce que, comme on peut voir, il a déjà été cassé. Donc, on va s'éloigner, par exemple, un petit peu, j'aimerais pas, je veux pas tomber sur des bases, parce que, comme j'ai le gars qui est là, il doit savoir que c'est sa base. S'il regarde la vidéo, il va trouver à qui est la base autour. Donc par exemple, j'aime bien moi... Ah, regardez, j'aime bien celui-là, il est en hauteur sur une montagne et tout. Donc ça fait qu'il est plus haut que toutes les autres. Comme vous voyez, lui aussi, il est à la bonne hauteur, mais on va choisir celui-ci. Comme vous voyez, ici, donc vous arrivez, vous perlez, vous montez avec des blocs, vous cassez votre pied, et vous vous installez juste ici. Donc qu'est-ce qu'on ce qu'on fait normalement Moi, c'est ce que je fais souvent, c'est que je fais ici, et je place euh, pas beaucoup de coffres, mais juste un petit peu. Donc, je vais placer des coffres comme ça. Donc, attendez, on va juste améliorer le truc. Donc, euh, comme ça, voilà. Euh, comme ça, souvent, je vais faire ça, souvent, je vais faire ça. je vais mettre mon home ici tout le temps, donc cette home BP, par exemple. Et je vais faire ça, ça, et peut-être ça ici, ça ici, ceci et ceci. Donc, j'ai une base à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à peu près 9 coffres, qui est quand même assez grosse. Là, il faut, comme vous voyez, les arbres sont en train de se détruire. Donc, il faut reposer des blocs un peu partout, ici, comme ça, et vous entourer de feuilles. Donc, c'est très important, parce que, euh, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que euh, ça empêche les, buissons, ou les arbres plutôt, de dépop. Donc, vous les replacez, vous prenez une petite pour les avoir, bien sûr, les amis, hein, et le tour sera joué. Oups, là, lui, on va le casser là. Et si on voit, si on regarde après, ensuite, à l'extérieur, ça apparaît pas que c'est un arbre modifié ou quoi. Les gens, ils s'en douteront jamais que cet arbre-là, regardez, ah. il n'est pas modifiable. Donc, euh, voilà, on BP. Comme vous voyez, et là, je suis à mon home BP. On peut même faire quelque chose d'encore plus intéressant. On peut faire ça comme ça. Je sais pas. je crois que ça l'ouvre quand même. Ouais. Donc, ça l'ouvre quand même à travers les feuilles. Donc, vous êtes correct. Voilà. Et là, on a notre BP euh, presque introuvable. Donc, euh, c'est un peu injuste quand même, mais <laughs> c'est un peu injuste pour la personne d'à côté, mais je vais juste mettre je vais mettre une poudre de Volca dans le coffre ici. Donc pour la première personne qui trouve ma base, voilà ici. Bonne chance à tous. Mais je sais que ça va être la personne qui est là dans la base à côté. Mais en même temps, j'ai utilisé sa base pour euh, faire cette vidéo-là. Donc bon, c'est juste une poudre de volcanite. Donc euh, voilà les amis. La deuxième technique les amis, c'est euh, les lava lave-à-bases. qui étaient très très très populaires sur Skill PVP. Mais moi, j'utilise une façon un peu plus simple de faire des lave-à-bases. Je sais que c'est plus simple à trouver, etc. Mais vous essayez à trouver un lac comme ça et vous foutez des coffres dedans. Donc, euh, pour l'instant, attendez, on va faire, par exemple, attendez, on va faire un slash slash drain. Euh, vous, vous pouvez pas faire ça, bien sûr, mais on va faire un slash slash drain. Comme vous voyez, le lag de est quand même assez gros. Même, j'utiliserai lui qui est là. Vous savez pourquoi? Parce que ici, on va, en fait, on va faire, on va le faire nous-mêmes, ok? on va mettre la terre ici, euh, comme ça. Donc là, mettons qu'on a enlevé tous les trucs, on a enlevé ça, voilà, on met de la terre, on met ça, boum, tout le monde est content. Maintenant, on, fait, euh, on va fermer ici avec la stone, mais on va bien sûr se mettre un home ici. Donc, cette euh, cet home lave, on va l'appeler là. Et euh, ici, attendez, on va juste fermer ça. Donc, on refait le terrain naturellement pour que les gens ils s'en doutent pas que ça vient de nous. Donc, voilà, c'est fait naturellement. Personne ne sait que ça vient de nous. Donc, si on casse ça ici, et si on va à l'extérieur, on va juste aller à l'extérieur vite fait, ça paraît pas que c'est nous qui l'a fait, ok? Ça paraît que c'est la, nature qui l'a fait. Mais les gens, eux, ils savent pas. Ensuite, on a le lac de lave ici. Donc, vous laissez l'entrée ici parce que c'est quand même assez intéressant euh, de laisser que ce soit comme bien naturel. Si vous êtes vraiment vulnérable et vous n'avez pas envie de vous faire piller, vous pouvez juste, fermer le lac de lave comme ça. Je crois que c'est fermable quand même assez facilement ici, ici, euh, comme ça, voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous cassez 1, 2, 3, 4, 5. Et vous posez des coffres. Donc, par exemple, moi, je vais poser des coffres en épidote cette fois-ci. Donc, euh, je vais essayer d'aller dans le trou correctement pour bien voir. Donc, ouais, ici, ici, ici, ici. Je crois que c'est bon. Donc, on peut voir nos coffres, qui sont bien sécurisés. Et notre home, il est juste ici. Donc, on peut mettre un home juste ici si on veut. On peut même boucher ça ici et mettre le, le home juste là. Donc, cette home lave. Donc, voilà. Et là, on arrive, on a nos coffres qui sont juste en dessous. Donc, vous pouvez casser et mettre des coffres. Oh, pareil. Vous mettre des coffres juste en dessous, comme ça, comme ça. Euh, comme ça, peut pas ici, pas ici, mais on peut faire ça comme ça. Voilà, et là, vous avez votre base bien sécurisée. Et en plus, elle est cachée sous un petit lac de lave. Personnellement, c'est une des façons, une des bases que j'utilise le plus sur SkillPP, c'est ça. Parce que c'est introuvable. Et maintenant, euh, je trouve que euh, maintenant, en plus, sur K-Faction, c'est la meilleure des bases parce qu'il n'y a pas de mine naturelle, euh, si je ne me trompe pas, dans le monde faction. Il y en a seulement dans le monde minage. Donc voilà. En Ensuite, vous pouvez mettre un peu de lave pour recouvrir, pour que ce soit un lac de lave naturelle. Après, c'est sûr que si quelqu'un regarde le lac de lave et il, ouvre un coffre, bon, vous n'êtes pas chanceux. Mais c'est pour ça qu'on le protège un peu et fait un petit, un petit cachet un peu le lac de lave. Donc voilà, c'est ma deuxième technique pour les coffres presque introuvables. Maintenant, passons à la troisième et dernière façon d'avoir une base non pillable. Et la dernière technique, les amis, c'est la bonne vieille Skybase, mais cette fois-ci, elle a un, petit truc particulier, donc... Pourquoi cette Skybase-là, elle est parfaite, en fait, pour euh, mon truc. En fait, c'est la Skybase de des joueurs, donc attendez, je vais regarder vite fait. C'est la Skybase de ce gars-là, donc euh, c'est de Kazu Rider Family, donc vraiment un long pseudo de merde. Pourquoi cette Skybase-là, elle est très très bonne, comme on peut voir, elle est très très riche d'ailleurs. C'est très simple, c'est que, euh, premièrement, il est à la couche 250, donc j'ai vérifié qu'il était à la couche 250, il est à la couche max à partir de ici. Donc ici, c'est la couche max. Ensuite, il y a un pont juste ici qui nous montre clairement qu'il y a une scabex. Donc s'il y a un pont à côté de votre base ou des piliers à côté de votre base, la plupart du temps, les gens ne vont pas euh, s'attarder à repasser sur leur pont. Donc ça fait en sorte que leur base, elle est beaucoup plus sécurisée qu'une scabex normale qui a pas de pont autour. Pourquoi C'est très simple, parce que la plupart des gens ne vont pas euh, repasser sur des ponts qui ont déjà été faits. Donc la personne, qui ce qu'elle va faire va s'éloigner comme ça, par exemple jusqu'ici, jusqu'à temps qu'on la voit plus, mettons, ici. Là, il va dire, ok, il y a un pont ici, parfait, je vais monter. Et là, il va commencer dans une nouvelle direction. Jamais, la plupart du temps, je dis la plupart du temps, pas jamais, les personnes ne vont pas retourner sur leur pas pour trouver des scabesses comme ça. Donc, c'est pour ça que cette scabesse là elle devient une scabesse quand même assez... Euh, assez... assez assez impiable, je veux dire introuvable, parce que c'est pas pillable, c'est toutes les bases que je vous ai montrées, c'est des bases introuvables, pas impillables, donc euh, voilà, on peut voir, il est vraiment riche en fait ce petit bâtard, hein. Il y a quand même pas mal de stuff, pas mal de pommes pour PVP, pas mal de potions. On voit que c'est un joueur qui PVP beaucoup. Ça, c'est ses P4, j'imagine. Oh, il y a plein de P4, les amis. On devrait faire péter sa Skybase. Ça serait plutôt marrant. Mais enfin, bon, voilà, les amis. C'est tout que j'avais à vous présenter aujourd'hui pour la petite vidéo. Je voulais vous montrer trois petites façons, trois bases ou trois euh, façons d'avoir des bases euh, introuvables. Il y a aussi la technique des droppers, mais... Euh, mais bon, la, technique des droppers, c'est un peu une technique... une technique un peu ah, je, veux, pas vous spoiler une prochaine mise à jour, mais elle sera plus utile sur K-Faction. Vous avez pas, les bases, les trucs vont être voyables avec les blocs anti x et tout, donc ça, ça sert à rien. C'est pour ça que je voulais pas montrer, parce que dans le futur de K-Faction, ça sera plus possible de faire des bases avec des droppers et tout, donc c'est pour ça que je vous ai montré les trois techniques aujourd'hui. En espérant que les trois techniques vous seront utiles, si vous connaissiez aucune de ces techniques-là, vous pouvez laisser un coup de pouce bleu, et même si vous connaissez une de ces techniques, vous pouvez laisser un pouce bleu pour m'encourager, et on se retrouve très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. C'est Icons, ciao ciao